assalomu alaykum pulni xidi bari ro'ziga boshqacha tortadi bugun u bilan bog'liq ayrim masalalar haqida gaplashamiz videoni oxirigacha ko'rishingiz uchun avans tayyorlab qo'yganman bismillah boshladik Ya, hisob kitob qo'y bosish kerak dunyo seni tog'ing emas yo amakivachching emas seni tog'ing emas birinchi navbatda sarflayotgan pulingiz ikki dunyoga manfaatli bo'lish uchun uni qayerdan kelib qayerga ketayotganiga e'tiborli bo'ling El yurtni to'polon kasal qani sog' qani sen ularga chalg'ima soqqani qil soqqani rasululloh sollallohu alayhi vasallam kim topayotgan molini qayerdan kelishiga e'tibor qilmasa Alloh ham uning do'zaxni qaysi eshigidan kirishiga e'tibor qilmaydi deya marhamat qilganlar так что qadamimizni o'ylab bosamiz brato'xa pul umuman keraksiz dunyo matohi Kassa uchrab ketinglar musulmon kishini boy bo'lishi sal xavfli emasmi shunday fikrda bo'lganlar diqqatiga dinimizda zakot sadaqa ehson kabi ibodatlar aynan pul bilan bog'liqligi hatto hajga ham qodir bo'lganlar borish haqida eshitganmisiz Hurmatli birodarim, mol davlat ko'p bo'lsa bo'lsin, ammo uni har bir qismi hisobli, halol va barokatli bo'lgani yaxshi. Pulingiz ko'p bo'lishi uchun tez-tez Voqea surasini qiroat qilib turinglar. Xo'sh, men aytmagan pul bilan bog'liq yana qanday ma'lumotlar qolib ketdi? Izohlarda yozib qoldiring va bu videoni eng yaqin do'stlaringizga yuborishni unutmang.